La vida es una serie interminable de desastres con breves comerciales de felicidad. Este había sido el mejor corte comercial, así que era momento de volver a nuestra programación habitual. Tus intenciones nunca fueron buenas en el principio Cambió mi rostro, mismo nombre, distinto tipo Me hice frío sin miedo por instinto cuelgan de un precipicio aferrado a mis vicios. No soy tan recto, no se regala el dinero, menos el afecto. Mi tiempo vale dinero, enero a septiembre. Se me dificulta conectar y lo hago siempre. No corras por alguien que no camina por ti. Lo hacemos desde abajo para un día poder subir. Si un día llego a la cima, estar encima de ti. Estás muy lejos de mí, yo te hago venir Disfruto cada momento, mañana quien sabe El shot de alcohol, mañana amargo sabe Este viaje es escaso, en el vuelo pocos caben En el barrio son puertas, otros somos llaves Alcohol, no te me acabes, nena, no te me trabes No saben mis planes, mejor que no venga y llame Mis errores no reclame, que eso es incurable que se derrame Nada es irrompible Ya no me no unas mentiras Menos su barra de plastilina Para mi mesa quiero comida Todo el dinero para familia Varios afuera que me envidian Los consume mal y ya A tu reina tengo de rodillas Soy su peor pesa Mañana quién sabe vivo hoy Siempre puesto para la situación Sin nada de voz Todos entran Parece que tuvieran dos, dos Entran, toca la puerta Toc, toc Aquí ninguno es rapero TikTok Solo se escucha gente hop, las bardas pintadas con aerosol Vivo tranquilo hasta que salga el sol Si me conoces sabes quién soy Es de madrugada dando el rol Un poco de tequila ron Aguanto el maldito amor, también el rencor Experiencias de un mal amor Agradezco lo que la vida me dio Y por todo lo que se me marchó